tutti e bentornati. Oggi andremo a realizzare questo cappello che avete visto già la foto sia su Facebook uh, sia su Instagram mm, se non sbaglio. È un cappello molto semplice che parte di qua quindi vedete come viene lavorata chiusa bene e è una misura per una donna vi lascerò delle varie misure che andremo a seguire con i centimetri perché la lana può variare la mano di lavorazione anche l'uncinetto vi lascerò delle misure in centimetri così potete seguirli per realizzare questo cappello è un cappello molto semplice adatto anche per i regali natalizi potete anche scegliere i colori diversi andrò a utilizzare la lana mondial che non sono stata sponsorizzata da questa ditta ho comprato la lana perché mi piaceva perché contiene un po di lana e acrilico ed è uh, numero 6 che si può lavorare con 5 e mezzo 6 e mezzo però andrò a lavorare con uncinetto 6 ho un marcapunto lago da lana per sistemare il filo è un pompon che possiamo decidere di cucire o anche di lasciarla senza. Adesso passiamo al tutorial. Prendiamo il filo, prendiamo l'uncinetto, andiamo a fare l'anello magico. Il filo in questa maniera, giriamo e lo blocchiamo qua con il dito, prendiamo l'uncinetto, lo passiamo sotto andiamo a lavorare 3 catenelle che servirà come una maglia alta in questo primo giro prendiamo l'uncinetto e andiamo a eseguire 7 maglie alte dentro questo anello quindi abbiamo 2 3 quattro, cinque, sei e sette. Arrivando a questo punto prendiamo questo filo e tiriamo per chiudere il nostro anello. Entriamo nella terza catenelle che abbiamo fatto all'inizio e chiudiamo con una maglia bassissima non vi preoccupate se anche se forma così gira un po' perché poi man mano che lavoriamo si prende la forma della testa facciamo 3 catenelle questo adesso non conterà come punto andiamo a lavorare due maglie alte in rilievo quindi scendiamo prendiamo il filo e lavoriamo una maglia alta rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia alta e sono due la stessa cosa che faremo in ogni punto disponibile fino alla fine del giro quindi continuiamo a lavorare due maglie alte in ogni punto disponibile sempre in rilievo quindi continuiamo fino alla fine ho terminato di lavorare il secondo giro arrivando a questo punto chiudiamo non nelle 3 catenelle ma nella maglia alta qui facciamo 3 catenelle per non perdere l'inizio del giro inseriamo il marcapunto terzo giro lavoriamo una maglia alta in rilievo in questo spazio qui lavoriamo una maglia alta normale e lavoriamo una maglia alta in rilievo quindi in questo terzo giro dobbiamo ripetere una maglia alta in rilievo una maglia alta normale in questo spazio e una maniata in rilievo qui quindi continuiamo a ripetere una maniata in rilievo una magliata normale e una magliata in rilievo continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro arrivando a questo punto togliamo i marcapunto andiamo a chiudere qui sopra questa maglia alta 3 catenelle rimettiamo i marca punto in questo quarto giro lavoriamo una maglia alta in rilievo una maglia alta in questa maglia alta una maglia alta in rilievo in questo spazio lavoriamo due maglie alte di nuovo una maglia in rilievo una maglia normale una maglia in rilievo e due maglie in questo spazio qui quindi questo giro dobbiamo lavorare una magliata in rilievo una magliata normale una magliata in rilievo e due magliate in questo spazio quindi continuiamo così fino alla fine del giro arrivando alla fine del giro togliamo i marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima qui sopra la maglia alta 3 catenelle rimettiamo i marcapunto quinto giro lavoriamo una maglia alta in rilievo in questo maglia alta lavoriamo due maglie alte in questo lavoriamo una maglia alta in rilievo in queste due maglie alte lavoriamo una maglia alta e una maglia alta dobbiamo ripetere una maglia alta in rilievo due maglie alte una maglia alta in rilievo e due maglie alte 1 e 2 quindi continuiamo a ripetere questo fino alla fine del giro iniziamo il sesto giro una maglia alta in rilievo 2 maglie alte lavorando 1 e 1 una maglia in rilievo 2 maglie alte in questo punto qui e uno una maglia alta qui quindi questo sesto giro va in questo modo una maglia alta in rilievo una maglia alta in ciascuno dei punti una maglia alta in rilievo 2 magliate insieme lavorate in questo punto una magliata in questo punto adesso ricominciamo una magliata in rilievo una magliata qui una magliata in questo punto una magliata in rilievo due magliate in questo punto lavorate tutte e due assieme nello stesso punto una maglietta in questo punto poi una maglietta in rilievo quindi continuiamo così fino alla fine del giro arrivando a questo punto togliamo i marca punto e chiudiamo con una maglia bassissima adesso vi spiego una cosa non vi preoccupate anche se fa questo effetto così quando andremo a lavorare il punto scelto si sistemerà quando arriviamo a questo punto a secondo le misure che dobbiamo utilizzare questo si chiama la corona della testa per ogni cappello andiamo a misurare il diametro questo misura 16 cm ed è perfetto per una donna con la testa piccola anche per una ragazzina però se volete farla ancora più grande dovete fare un altro giro di aumento per avere 17 o 18 centimetri quindi io andrò adesso a continuare con il punto che ho scelto però per quanto riguarda della testa dei bambini dei piccoli se noi cambiamo il filato può cambiare anche i numeri degli aumenti che faremo quindi dobbiamo tenere conto di misurare sempre con i centimetri prima di andare a completare il nostro cappello. Per i bambini e per le altre misure vi lascerò sotto nella descrizione eh, le taglie così potete andare eh, a vederli così ogni volta che volete fare i capelli potete utilizzare quei misure più o meno a secondo filo e a secondo l'uncinetto adesso per il punto che abbiamo scelto io non farò più aumenti andrò a completare il cappello faccio una catenella giro il lavoro faccio una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro quindi questo settimo giro farò una maglia bassa in ogni punto disponibile non dimenticate i marca punto anche se io lo so dove l'inizio rimettete sempre marca punto continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro questo è il lato del rovescio arrivando alla fine del giro togliamo il marca punto e chiudiamo con una maglia bassissima una catenella e giriamo il lavoro rimettiamo il marca punto qui il punto che andremo a fare è questo punto qui è di multiplo di 3 quindi carichiamo il filo questo è il nostro primo punto quindi andremo a fare una maglia alta qui quindi 1 2 3 una maglia alta qui abbiamo saltato due punti una catenella carichiamo il filo in questo dove c'è il primo punto scendiamo sotto e lavoriamo una magliata prendendo questo in rilievo carichiamo il filo saltiamo 1 2 nello nella nel terzo punto lavoriamo una magliata una catenella e contiamo 1 e 2 andiamo a lavorare una maniata in rilievo qui saltiamo 1 e 2 nel terzo punto lavoriamo una maniata una catenella torniamo indietro contando 1 e 2 in questo lavoriamo una maniata in rilievo di nuovo carichiamo saltiamo 1 2 nel terzo lavoriamo una maglia alta una catenella carichiamo contiamo 1 e 2 in questo lavoriamo una maglia alta continuiamo così fino alla fine del giro ho terminato di lavorare questo giro vedete che ho lavorato l'ultimo punto in questo punto qui e poi lavorare la maglia alta in rilievo sotto in questa maglia in rilievo così poi andiamo a chiudere con una maglia bassissima in questo primo punto dove abbiamo tolto il marcapunto chiudiamo con una maglia bassissima una catenella e giriamo il lavoro inseriamo il marcapunto qui andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile dobbiamo lavorare anche le catenelle che avevamo fatto quando abbiamo fatto il punto precedente quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto anche le catenelle fino alla fine del giro questo è dal rovescio continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro ho terminato di lavorare questo giro togliamo il marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima una catenella e giriamo il lavoro dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto vi faccio vedere per non perdere il segnale questi sono i punti maglia alta che abbiamo queste magliette che abbiamo fatto nel, eh, nel giro precedente l'abbiamo preso in rilievo quindi il primo rimettiamo il marca punto questo è la maglietta che abbiamo fatto nel giro precedente quindi deve essere una, una guida per quando lavoreremo eh, il giro con le maglie alte incrociate carichiamo il filo inseriamo qui non ci bisogna neanche di contare inseriamo qui e lavoriamo una maglia alta una catenella carichiamo il filo dobbiamo andare a lavorare questa maglia alta qui e lavoriamo una maglia alta in rilievo carichiamo il filo andiamo in questo punto e lavoriamo una maglia una catenella e andiamo a lavorare una maglia in rilievo prendendo questo punto qui sotto quindi se anche se vogliamo contare 1 2 e 3 però per avere la guida dobbiamo andare a lavorare in questo punto che corrisponde a questa maglia in rilievo quindi carichiamo entriamo qui e lavoriamo una maglia una catenella carichiamo andiamo a lavorare una maglia in rilievo sotto di nuovo carichiamo il filo entriamo qui lavoriamo una maglia una catenella e lavoriamo una maglia in rilievo prendendo questo di nuovo carichiamo il filo entriamo qui lavoriamo una maglia alta una catenella e lavoriamo una maglia alta in rilievo di nuovo carichiamo il filo entriamo qui lavoriamo una maglia alta una catenella e una maglia alta in rilievo quindi il nostro punto si vede adesso continuiamo a lavorare così fino alla fine del giro ho terminato di lavorare questo giro togliamo il marcapunto andiamo a chiudere con una maglia bassissima una catenella e giriamo il lavoro rimettiamo il marcapunto quindi per completare l'altezza nos del nostro cappello dobbiamo ripetere dal rovescio un giro di maglia bassa e di davanti un giro di maglie alte incrociate ripetendo questo giro che abbiamo fatto qui quindi ripeto questo due giri un giro di maglia bassa e un giro di maglia alte incrociate fino ad avere l'altezza desiderata che andrò a lavorare a 3 4 giri di maglie basse 4 giri di maglie alte incrociate prima di concludere il nostro bordo dopo che ho lavorato 1 2 3 4 5 6 sono sei motivi togliamo i marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima una catenella e rimettiamo i marcapunto dobbiamo andare a lavorare tre giri di maglia bassa quindi entriamo qui lavoriamo una maglia bassa entriamo nella catenella e lavoriamo una maglia bassa entriamo in questo punto lavoriamo una maglia bassa in questo una maglia bassa nella catenella lavoriamo una maglia bassa quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa fino alla fine del giro e questo dobbiamo ripeterla per tre volte per avere il bordo del nostro cappello e mi raccomando quando arrivate qui chiudete sempre con la maglia bassissima e rimettere i marca ho terminato di lavorare tre giri di maglie basse tagliamo il filo tiriamo il filo prendiamo l'ago inseriamo togliamo il marcapunto e passiamo di qua chiudiamo per ricreare l'assola di chiusura e chiudere il nostro cappello e poi rientriamo all'interno per bloccarlo accesso andiamo a sistemare vedete sono rimasti due di questo filo dove ho fatto la giuntura non ho fatto in nodo quindi andrò a nascondere il filo guardate il rovescio del lavoro si può anche indossare da questo lato aggiungendo anche i pompon qui vedete che effetto farà quindi adesso andremo a inserire questo pompon giriamo il nostro lavoro prendiamo l'ago dalla nel vedete qui c'è questo elastico passiamo il filo e andiamo ad inserirlo qui così abbiamo il nostro capello con i pompon spero che il video vi piaccia cercherò di fare qualche altro progetto con la lana se il video vi piace fatemelo sapere sotto nei commenti per non perdere tutti i video gli aggiornamenti iscrivetevi e cliccate la campanella opzione tutte e così vi arriveranno le notifiche ogni volta che pubblicherò qualche altro video. Ci vediamo al prossimo video, ciao!